रामचंद्र साकेत और आपके पेशेंट का राधा साकेत क्या था उनको ब्रेन ट्यूमर था अच्छा अच्छा कितना टाइम हो गया ये हो गया तीन साल करीबन हो गए हमको और संजीवनी बूटी कब से खाई ये दो तीन डिब्बे खा चुके तीन डिब्बी मतलब तीन महीने से जी तीन महीने में कितना फर्क आपको नजर आया फर्क इतना आया कि जैसे बात करने में थोड़ा आवाज़ लड़खड़ाते थे अब वो आवाज़ एकदम सफ़ी कीरियल आ रही है और जो है झटका जो मारता रहा है पहले तो बहुत ज़्यादा मारता रहा है हाँ, हाँ। और अब जो है मारता है लेकिन हल्का मारता है अच्छा अच्छा और दर्द वगैरह दर्द वगैरह तो होता नहीं है दर्द खत्म खत्म है दर्द अच्छा और अभी कितना कैसा लग रहा कितना आपको परसेंटेज लगा है हमको तो परसेंट समझ में आ रहा सही हम्म। और जो पहले शायद उसका जो भारी भारी लगता रहा वो हल्का लगने लगा है अच्छा, अच्छा जी अच्छा। ऑपरेशन तो नहीं हुआ था ना नहीं ऑपरेशन नहीं हुआ था अच्छा, और था कब से तीन साल पहले से था जी पहले चल रहा था बिना रिपोर्ट वगैरह चल रही थी प्रदीप डॉक्टर के यहाँ से दवा हाँ तो वो दवा बस देते रहे जैसे दवा जो है हम्म। चलती रही है तो आराम रहता रहा फिर जैसे बंद हो जाए फिर वही हल हो जाता रहा ठीक है अभी काम वाम बाकायदा सब कर रहे हैं जी जी चेहरे पर रौनक वौनक हल्का थोड़ा पहले से बेटर है जी अच्छा संजीवनी बूटी खा के कैसा लग रहा है अभी संजीवनी बूटी खा करके आराम है हम्म, रिलीफ है ना जी चलो